Приветствую вас на моем канале, посвященному тяжелой атлетике. Я Алексей Семледов, являюсь тренером и действующим спортсменом. Дамкрат – это механизм для подъема тяжести на небольшую высоту. А для моей аудитории домкрат – это звание, присвоенное тем, кто изо дня в день преодолевает различного типа трудности. Это канал для тех, кто хочет развиваться и становиться техничнее и сильнее. Здесь вы сможете узнать все азы самого сложного вида спорта, который по праву является олимпийским. Присоединяйся к нам, стань домкратом!